आइए दीदी बैठिए दीदी आइए आइए दीदी बैठिए कहाँ जा रहे हैं बस आप ही के पास आ रहे हैं दीदी हाँ, बैठिए और बच्चे का कैसा है ठीक है ना बच्चा हाँ दीदी बच्चा ठीक है अच्छा दीदी आपका बच्चा तो बहुत स्वास्थ्य लग रहा है क्या क्या इनको खिलाती है अभी बाबू को सिर्फ अपना ही दूध पिलाते हैं अपना ही दूध पिलाते हैं हाँ देखिए दीदी बाबू अभी पाँच महीने का है इसीलिए बाबू को अभी ऊपर से ना शहद देते हैं और ना दाल का पानी देते हैं ना पानी देते हैं और ना ही कुछ कोई चीज़ का घोल देते हैं और इसको कुछ ऊपर आहार कुछ नहीं देते नहीं दीदी पानी तक भी नहीं देते हैं पानी और दूध सारा कुछ माँ से ही मिल जाता है इसको ठीक है दीदी तो बताइए कि बच्चे को माँ का दूध पिलाने से क्या क्या फ़ायदा होता है जैसे हमें कुछ बताइएगा तो ना सबसे पहली चीज़ है कि माँ के दूध में बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है जिससे बच्चा बीमार नहीं पड़ता है और बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है ठीक है दीदी और और दूसरा पॉइंट है दीदी कि बच्चा अगर माँ का दूध पीता है तो बच्चे को पेट में गैस नहीं बांधता है तो इससे बच्चा रोता हम्म। नहीं है स्वस्थ रहता है अच्छा और दीदी और तीसरा पॉइंट है दीदी कि स्तन से दूध पीने से जाबड़े मुंह के जाबड़े और दांत दोनों बरियार होता है ठीक है चौथा पॉइंट ये है दीदी कि बच्चे अगर माँ का दूध पीता है तो बच्चे का बुद्धि तेज होता है और वो चंचल होता है ये तो बहुत अच्छी बात है पांचवा पॉइंट आपको हम बताते हैं जो बच्चे को जितनी ज़रूरत होती है जो चीज़ की वो चीज़ माँ से ही मिल जाता है जो माँ खाती है उन्हीं से बच्चा दूध पीता है और उसी से बच्चे को पूरा ज़रूरत मिल जाता है अगर आप लोग गर्मी के दिन है तो आप लोग चाहते हैं कि बच्चे को हम लोग थोड़ा सा पानी पिला देते हैं हम्म। प्यासा होगा लेकिन पानी नहीं देना चाहिए बच्चे को माँ का दूध से ही पानी मिल जाता है उसको ऊपरी पानी या कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है बच्चे को हर कोई के देखते हैं अधिकतर को कि बच्चे को पानी पिला देता है गर्मी के समय में पर ये सब नहीं करना चाहिए नहीं अगर पानी पिला देते हैं तो उनको भी रोकना चाहिए कि दीदी पानी मत पिलाइए बच्चे को सिर्फ अपना ही दूध दीजिए क्योंकि पानी ऊपर से नहीं पिलाना चाहिए पानी उसको मिल जाता है माँ के दूध से तो अपना ही दूध पिलाइए ठीक है दीदी हाँ। अगली बार से ध्यान रखिए दीदी बच्चे को हमने महसूस किया है छः महीने तक बच्चे को कि अपना ही दूध पिलाना चाहिए इसलिए कि बच्चे का विकास होता है जो केवल अपना ही दूध पिलाना चाहिए छः महीने तक छः महीने के बाद आप कुछ भी ऊपरी आहार थोड़ा थोड़ा खिला सकते हैं बच्चे को छः महीना तक ही ना हाँ छः महीना तक ही सातवें महीना तक तो पहला दिन से ऊपरी आहार और फिर मतलब सतमा महीना से कुछ भी उसको खिला सकते हैं बच्चे को जैसे हमें दाल का पानी है हाँ, सब जी लेकिन छः महीने तक सिर्फ केवल माँ का दूध ठीक है दीदी आपने तो बहुत अच्छी अच्छी बात बताई हैं अब चलते हैं नहीं दीदी अभी रुकिए थोड़ा सा अभी तो बच्चे के लिए बात बताए हैं ना अभी माँ के लिए भी बताना है वो भी सुनते जाइए माँ का भी होता है दीदी हाँ दीदी माँ का भी जरूरी बातें हैं अच्छा तो बताइए स्तनपान कराने से माँ को छाती और बच्चेदानी का कैंसर होने से बचाव होता है हाँ हाँ दीदी हम बहुत महिलाओं को सुने हैं कि छाती का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर कैंसर हो जाता है ठीक है दीदी तो अगर माँ का दूध बच्चे को जितना पिलाइएगा उससे आपको छाती का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर होने से बचाव करेगा इसलिए आप स्तनपान ज़्यादा ही कराते जाइएगा ठीक है दीदी और दीदी माँ को स्तनपान कराने से जल्दी गर्भवती नहीं होती है अच्छा इसीलिए अच्छा ज़्यादा स्तनपान कराते जाइए ठीक है दीदी आप ध्यान रखिएगा ठीक है दीदी दीदी आपको हम बताने जा रहे हैं खीस जो खील कहते हैं देहात में मतलब कहते हैं कि ये गाढ़ा पीला दूध जो अब बच्चे को पिलाने से बच्चे का दिमाग तेज होता है उसे बीमार नहीं पड़ता है और उसमें प्रोटीन मिलता है विटामिन ए मिलता है और उसे जो भी फ़ायदा होना चाहिए वो तीन दिन तक के दूध में मिलता है उसको भरपूर आहार में उसे पिलाना चाहिए उसे पिलाते जाइएगा ये नहीं कि गाढ़ा पीला दूध नुकसान करेगा उसे हम हटा देते हैं और ऊपर से दूध पिला देते हैं वो नहीं पिलाना है आपको वही गाढ़ा पीला दूध बच्चे को तेज दिमाग भी करेगा और बीमारी से भी बचाएगा ठीक है दीदी और उस पर आप ध्यान रखिएगा ठीक है धन्यवाद अच्छा दीदी तो मतलब पहले ज़माने के लोग रहते थे वो दूध को बच्चे के जन्म के बाद दूध को फेंकवा देते थे खराब समझकर तो वो फेंकना नहीं चाहिए नहीं दीदी बच्चे को वो जो पहला गाढ़ा पीला दूध होता है उसे नहीं फेंकना चाहिए और जन्म के आधे घंटे के बाद स्तनपान शुरू कर देना चाहिए और उससे बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा बीमार भी नहीं पड़ेगा और किसी के बात में ना आकर आप अपना ही दूध पिलाते रहिए हम्म। ठीक है दीदी हाँ दीदी ठीक दीदी तो बच्चे को कैसे स्तनपान कराना चाहिए वो हम बताते हैं आप देख लीजिएगा ठीक है बच्चे को इस तरह से पकड़ लेना चाहिए ताकि बच्चे को भार नहीं पड़े अगर बच्चे को दिक्कत होगा तो बच्चा दूध नहीं पिएगा इसीलिए बच्चे को इस तरह अच्छे से रंग अपने सीने से लगा करके और बच्चा अच्छा से पकड़े हुए है कि नहीं दूध इस तरह से और इसे पिलाना चाहिए नहीं कि बच्चा अगर थोड़ा सा पी लिया तो फिर उसको छोड़ा दिए और बोले कि अब नहीं पिएगा वैसा नहीं है उसको जब तक पीना चाहे वो अपने से छोड़ देगा तो फिर छोड़ दीजिएगा ठीक है दीदी अभी हमने बताया कि बच्चे को कैसे दूध पिलाना है ठीक है और अब बताते हैं कि बच्चे को कितनी कितनी देर बाद दूध पिलाना चाहिए हम्म। तो दीदी बच्चे को दो घंटे के बाद हर दिन में मतलब दो घंटे के बाद फिर दो घंटे के बाद इस तरह से दूध पिलाना है और बच्चा जब चाहे रोए तो भी पिलाना है ये नहीं कि रो रहा है तो रोता ही छोड़ दे नहीं रो रहा है अगर पिला देते हैं तो भूखा रहेगा तो पिएगा और उसको बच्चा जब चाहे तब दूध देते जाइएगा ठीक है दीदी अब इतना तो बता दिए उसके बाद दूसरा पॉइंट है बच्चे को शांत जगह में बैठ करके आराम से दूध पिलाना चाहिए बच्चा जितनी देर चाहे उतनी देर समय देकर पिलाना चाहिए अगर समय देकर पिलाइएगा तो बच्चा ठीक से दूध पी लेगा हाँ और हाँ। समय नहीं दीजिएगा जल्दी जल्दी पिला करके छोड़ दीजिएगा तो बच्चा को पेट नहीं भरेगा तो फिर होता रहेगा इसीलिए उसको ज़्यादा समय देकर ही पिलाना चाहिए ठीक है दीदी ठीक है दीदी तीसरा पॉइंट है कि आप बच्चे को ऊपरी आहार सातवें महीने के पहले दिन से ऊपरी आहार देना स्टार्ट कीजिएगा हाँ। और ये मत सोचिएगा कि ऊपरी आहार दे रहे हैं तो उसको दूध छोड़ा दें अपना दो साल तक साथ भोजन के साथ साथ उसको दूध भी देना है दो साल तक एवं दो साल तक देना हाँ दीदी दो साल तक ही देना है और ये नहीं कि हम छोड़ा दें ठीक है दीदी अच्छा दीदी ठीक है तो आप अगली बार से ध्यान रखिएगा हाँ और हमको जाने का समय हो गया है मेरा बउआ रो रहा होगा उसको दूध पिलाने की टाइम हो गया है हम चलते हैं धन्यवाद ठीक है दीदी धन्यवाद ठीक